Down for a loud, nigga. <laughs> Prende el motor que nos vamos, los kickers de 15 que tiren el bajo. bajo. A, la disco llegó a HKS y todos los pendejos se van pa'l carajo. Con un flow demasiado de nuevo, busca ayuda y pide relevo. No te pongas conmigo a los huevos, mejor busca chavo y le das a tu bebo. No me mires mal ni me fronte, Si da fo pasa, no parpadee. Eh roto Si te pones potrón con nosotros te saca la loto soy el Montana del rap, el yeyo detrás del crack Soy el novato del siglo, pa' la historia como Escobar Tú eres una mínima, tú eres mi fan Yo soy el duro y lo sabe tu clan La fiel audio, el más cotizado Cómprate un pan, pero si está cagao